Cadê você, riqueza? Ô, oh, minha riqueza tá aqui, gente. Só o tá tamanho da barriga do meu neném. Ô, oh, gente, tá todo se aquecendo. Mas que menina mais bonita esse papai. Ai, que fogo essa menina, gente. Mas, ai, gente, só vê a barriga desse meu filho, meu filho. Ai, que menina mais linda de gostar desse papai. Olha o tamanho da barriga dessa princesa, gente. Ah, mas e a Lala fica nesse fogo também, né, Lala? Mas quem gosta, mais gente. Hum, hum, hum, gente. Olha o tamanho da barriga do papai. <laughs> Dessa vez, Lara, a barriga de sua mãe. Olha, meu filho. Olha, meu filhinho mais lindo desse papai. Olha o tamanho da barricona dessa nanazinha. Ô, oh, mas é tão lindo esse negócio desse papai. Não tem princesa igual essa não, assim, né? Esse papai, ô, gente. Mas que princesa, meu Deus do céu. Menina, é tão bonito. É, meu filho? Ah, gente. Queda, é gente. Olha, chega e tá... Desceu a barriga dela, né, meu filho? Tá pescando esse neném. E... Ei, meu filho. Ei, meu filho. <laughs>